Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on Pulu ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. Viime aikojen poliittisen kuohunnan seurauksena suomalaiset erilaiset sosialistiset liikkeet on ruvennut etännyttää itteensä omista aatteenvillistään kansallissosialisteista. Esimerkiksi suomalaista perinteistä vasemmistoa edustavat puolueet on jotenkin onnistuttu propagoimaan jonkinlaisiksi kaiken viisauden puolijumaliksi siinä, missä vaikkapa kansallissosialisteja pidetään maailman pahimpana saastana. Ja saastahan kansallissosialismin aatteena onkin, ei siinä mitään, mutta toisaalta sosialismia sosialismia, vaikka voissa paistas. Tällaisen talous- ja arvoliberaalin vapaasaatteen kannattajan silmissä tuo sosialistien keskinäinen kinailu näyttää vähän siltä, niin kuin erivärisiin kiiltopapereihin käärityt paskakikkaret kinastelisi siitä, että kuka niistä mahtaa olla maistuvin konvehti. Ja eihän siinä. Kyllähän omia aatteita täytyy promota, mutta omituisinta tässä sosialistien välisessä käymäännössä on ollut se, että ne on yrittänyt kilpaa kaataa omien aatteveljeensä syntejä meidän oikeistolaisiksikin tituleerattujen liberaalien harteille. Ongelma tässä poliittisessa diskurssissa on se, että esimerkiksi äärioikeistoksi tituleeratulla kansallissosialistisella ja fasistisella liikehinnällä ei ole mitään tekemistä aatteellisesti esimerkiksi talous- ja arvoliberaalien vapaasaatteen kannattajien kanssa – Siksi meidän olisikin ehkä vähän syytä miettiä, että mitä sillä oikeistolla oikeastaan tarkoitetaan. Koska tällä hetkellä se ei tunnu tarkoittavan mitään muuta kuin niitä ihmisiä, jotka ei ole poliittisen suomalaisen vasemmiston kanssa asioista samaa mieltä. Viime eduskuntavaalien alla esimerkiksi Iltalehden Arno Laitinen esiintyi syvällisenä historian kirjoitusten tulkkina ja rinnasti Elina Lepomäen totalitaristeihin, fasisteihin ja massamurhaajiin. Mä en tiedä, että kenen kirjoittamasta historiankirjoituksesta porvarien salaliitosta houriva Laitinen on mahdollisesti käsityksessä saanut, mutta tällä maaplaneetalla yleisesti totalitarismista on pikkusen erilainen käsitys. Nimenomaan totalitarismissa yksilöiden vapauksia yritetään polkea ja rajoittaa jonkinlaisen näennäisen kollektiivisen hyödyn ja aatteen nimissä. Siinä missä vapausaate pyrkii laajentamaan yksilöiden vapauksia ja oikeuksia sillä reunaeholla, että ne oikeudet ja vapaudet ei polje toisten vastaavia oikeuksia ja vapauksia. Vapausaatteen edustajan rinnastaminen totalitaristeihin ja fasisteihin on vähän samanlaista kuin väittäisi Arno Laitista hemasevaksi nuoreksi naiseksi, kommunismia yksilökeskeiseksi aatteeksi tai vaikkapa mustaa valakoseksi. Ja kissa rapisteli just kynsiä tosi. Myös Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja, entinen meppi Esko Seppänen otti viime kokoomuksen puheenjohtajavaalia alla kantaa talousliberalismiin. Seppänen ties kertoo, että Lepomäki edustaa ääriliberaaliutta siinä, missä ajatuspaja libera on ääriliike. Seppäseltä tosi unohtu kertoa, että mitä se äärivapaus sitten oikein mahtaa olla. Onko äärivapaus jotakin semmoista, että saa vaikka yhdeksän jälkeen käydä ostamaan bissee tai että aikuiset ihmiset saisi tehdä sopimuksia vapaasti keskenään? Seppänen vaatii vasemmistoa tarjoamaan jonkinlaisen vaihtoehon oikeistolaiselle retoriikalle, joka kuulemma riivaa tätä meidän maata, mutta ne vaatimukset asettuu aika lailla perspektiiviin, kun ymmärtää, että Seppänen aika naivisti ja lapsellisesti asettaa vapaasaatteen kannattajat samaa syssyy, esimerkiksi jihadistien, fasistien ja muiden tämmöisten kollektiivisten aatteiden kannattajien kanssa. Mutta tehdäänpä pikkuinen ryhmätyö, joka varmasti valottaa sosialismiin aika vaikeita suhetta itteensä. Mä listaan nyt muutamia poliittisia teemoja ja miettikääpä te tykönänne, että mikä suomalainen poliittinen puolue tai mahdollisesti poliittinen aatesuuntaus voisi olla tällaisten teemojen perään. Ja nyt mun täytyy luntata vähän tuolta. 1. Sijoitus- ja pääomatuottojen rajoittaminen tai kieltäminen. 2. Merkittävien teollisuuden alojen kansallistaminen. 3. Suuryritysten voittojen jakaminen esimerkiksi työntekijöille. 4. Eläkejärjestelmän mittava laajentaminen. 5. Korkeakoulutuksen takaaminen kaikille halukkaille. 6. Vahva keskushallinto. Tuleeko mitään mieleen? Ei. Mä en ole lukenut suomalaisten puolueiden puolueohjelmia, vaan kaikki nämä teemat löytyy erään Saksassa 1900-luvun alussa perustetun puolueen puolueohjelmasta. Kyseinen puolue on itse asiassa NSDAP eli tuttavallisemmin natsipuolue. Ja sen puolueohjelmaa tutkimalla päästään aika helposti kiinni kansallissosialismin nimensä mukaisesti sosialistiseen luonteeseen. Kuriositeettina on mainittava, että samasta puolueohjelmasta löytyy myös vaatimus terveen keskiluokan rakentamisesta ja sen säilyttämisestä. Että terveisiä vaan sinne kokoomuksen taannoseen puheenjohtajavaaliin. Mutta tehdäänpä toinen harjoitus. Mä oon tuohon alle koonnut semmoisen suomalaisen poliittisen järjestön teksteistä. Se on se pienen satiirisen poliittisen manifestin. Pistäkää tämä video pauselle ja lukaskaa se teksti ja miettikää tykönänne, että mikähän poliittinen toimija se mahtaisi olla. Teille, joilla ei ole aikaa tätä nyt ruveta lukemaan, niin mä heitä suusanallisesti muutaman täkyyn. Ja mun täytyy luntata tuolta ruudulta, koska osa tästä tavarasta ei pysty itse keksimään. 1. Me olemme sosialisteja. Me olemme nykyisen kapitalistisen talousjärjestelmän vihollisia, joka riistää taloudellisesti heikkoja epäreilulla palkoilla ja arvioi sopimattomasti ihmishenkiä vaurauden ja omaisuuden perusteella vastuuntunnon ja suorituksen sijaan. Me olemme päättäneet tuhota tämän talousjärjestelmän kaikissa olosuhteissa. Huutomerkki. Vinkki numero kaksi. Suomalainen yhteiskunta on ikävällä tavalla oikeistolaistunut, oikeistolaistunut viimeisimpänä vuosina. Tästä osoituksena Sauli Niinistön valinta tasavallan presidentiksi, viimeisten hallitusten leikkauspolitiikka sekä talouskasvuajattelu, joka on tärkein pankkikriisiin johtanut yksittäinen syy. Kolmas vinkki. Tavoittelemme kuuden tunnin työpäivää. Lyhyemmät työpäivät mahdollistaisivat sen, että kansalaisilla jäisi enemmän aikaa perheelämään sekä toimintaan esimerkiksi erilaisissa yhdistyksissä – Samoin aikaa jäisi nykyistä enemmän myös kulttuurille. Ja vielä viimeinen vinkki. Eläinsuojelulaissamme painottuu etiikka taloudellisen hyödyn sijaan. Luontoa ja sen resursseja tulee käyttää viisaasti ja tulevaisuutta ajatellen. Vastustamme vallitsevaa maailmankuvaa, jonka mukaan eläimillä on vain välinearvoa. Ja sitten rumunpärinää oikeisiin vastauksiin. Se alusitaatti, eli tuo mun ensimmäinen lukema vinkki, on Adolf Hitlerin 1927 pitämästä puheesta. Ne kolme muuta vinkkiä ja loppu manifestista on suoraan Suomen vastarintaliikkeen omista poliittisista manifesteista ja teksteistä. Kaikki on sanatarkkoja siteerauksia eri lähteistä, jotka te löydätte tuosta alta linkkilistan jatkeena. Suomen vastarintaliike siis vastoin vasemmiston ylläpitämään poliittista diskurssia julistautuukin sosialistiseksi liikkeeksi ja irtisanoutuu oikeistolaisuudesta – Suomalainen äärioikeisto siis itse asiassa onkin äärivasemmistoa siinä, missä oikeistolaisiksi tituleeratut liberalistit edustaakin vapautta ja maltillisuutta. Näin ollen koko termi äärioikeisto ja sen leimaamistarkoituksessa jatkunut jankuttaminen itse asiassa vaikuttaa aika kehnolta yritykseltä vyöryttää sosialismia ja sosialistien aiheuttamia yhteiskunnallisia ongelmia vapausaatteen harteille. Todellisuudessa liberalismi on aivan toisessa päässä poliittista spektriä verrattuna kansallisaatteella ja patriotismilla kuorutettuun vasemmistoaatteeseen, jota myös kansallissosialismiksi kutsutaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kun kansallissosialismista riisuu pois nationalismin, niin jäljelle jää kuitenkin sosialismi. Siihen nähen suomalaisen vasemmiston ja kansallissosialistien keskinen rähinä vaikuttaakin lähinnä sisarusrakkaudelta. Jos tämä video resonoi sussa, hyvässä tai huonossa, niin Muista kommentoida, peukuttaa ylös tai alas ja sosiaalisessa mediassa voit tulla vaikka Redditiin tai Facebookiin kommentoimaan. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.